Animales, animales. Perro, como el hocico del perro, perro. Cerdo, también sería el hocico del cerdo, cerdo. Bicho. Oso, las orejas, oso. Gato. Burro. oveja, por la lana, oveja. Araña. Mono. Pájaro. Jirafa. Tortuga. Mosca. León como las melenas de león. León. Caballo. Camello. Caracol. Aquí podemos usar este, caracol, o este, caracol. Ratón. Tigre. La raya del tigre. vaca, conejo, pez, rana, mariposa, pato. Ardilla o ardilla por el rabo. Elefante. Cocodrilo. Abeja.